az iskolában jobb oldalon, a lépcsőn is és a folyosón jobb oldalon haladva lehet közlekedni, lefele és fölfele pedig a bal oldalon. Ez konkrétan szabályozó volt a házirendben. Amit meg én gondolok, az pedig arról szólna, hogy minden a gyerekhez igazodjon igazodjon az óra, az óra vezetése, az egész nap szervezése, az ő szükségleteihez, az ő igényeihez alkalmazkodjon. És miért unalmas? Hát mert úgy csak egyhangúan beszél a tanár, nem csinál semmit. És csak így olvassa az anyagot, és valamikor egy órán keresztül ugyanazt az anyagot elolvassa háromszor, négyszer, és az már kicsit unalmas Most néz körül. Ez egy tanterem. Erről, ezekről a hajlóságokról beszéltem, amivel tele volt minden tanterem, minden folyosója. Ebben a gyerek nem érzi jól magát és nem is fogja jól érezni magát. És akkor ugye, amikor fölelkesítettem a szülőket, hogy gyerünk, hajrá, meg hát itt, itt most én a, a, azon vagyok, hogy szépüljünk, épüljünk, ez az osztály megvette hozzá a festéket, és akkor bejöttek az őszi szünetbe, és nekiállták, vakarták, kaparták, glettelték. Most ötödikben mi leszünk a legelsők, akik úgy próbálnak tanulni, hogy játékosan. És ez jobb? Hát jobb, Ez mert hát akkor igen. a játék miatt benne marad a fejedbe a tananyag is. Meg az, hogy akkor könnyebb tanulni. Tudtok-e olyasmit mondani, amit nem szerettek, hogyha egy tanár csinál, vagy ahogyan csinál? Hát például, hogyha csak simán hangúan beszél, és az nagyon unalmas tud lenni. Megidegesítő már egy idő után, hogy így négy órát végigülsz, és ugyanazon a hangon beszél. Van olyan, ami nem, olyan óra, ami nem ilyen? Ott esi meg a tenisz kivétel. A, én szerzem a technikát is, az jó óra. Az is. Meg az informatika. Meg a rajz. olyan programokat hoztak be, olyan új ö, lehetőségeket ismertettek meg a kollégákkal, ami itt ismeretlen volt számunkra, és a kollégáknak is. És a gyerekek nem akarnak hazamenni. Szerintem a művészetek azok egy örömóráknak kell lenni minden iskolába, amit vár a gyerek, meg imád, mert lehet kreatívan dolgozni. Ide jöttem, el kell mondanom, hogy 10%-a bukott az iskolának. Úgy éreztem, hogy nagyon sok olyan kisgyerek van, akinek nem igazán kezelték a problémáját. Nagyon fontosnak tartom, hogy beszélgessünk. Nem csak úgy, hogy na mi van, és hogy vagy, hanem hogy egyáltalán mi a bajod, mi bánt, vagy minek örülnél. És az a szőnyeg, az... Ö... Azon ülnek, és azon, az a beszélgetőkör, reggeli beszélgetőkörnek a, a helyszíne, illetve a napi zárókörnek a helyszíne. Megtanulunk kommunikálni, megtanulunk érintkezni a másikkal. Ez nagyon fontos, mert én sokszor tapasztalom az utóbbi időben különösen, a gyerekek, mert az óvodások is nem szeretnek, a körjátékban nem fogják meg egymás kezét. Mert nem fogom meg. Most itt ez föl sem merül, mert ülünk egymás mellett, és meg kell fogni a másik kezét, meg meg kell simogatni a másikat, és ö, játék közben nem derül ki, hogy most kinek a kezét fogtam, vagy kinek nem fogtam a kezét.